Bien, buenos días. Este, buenos días a todos. Bienvenidos. Ah, en esta ocasión vamos a ver eh, de igual forma las plataformas de Walter Kluwer. Nos acompaña nuevamente Eduardo Bueno y eh, nos va a hacer favor de explicarnos lo que es ACLAN, Bates y eh, Five Minutes ah, Consult. con mucho gusto, en nombre de Walter Kluwer Health, quiero los bienvenidos a esta presentación. Vamos a hacer una, pequeña introducción con relación a los, los recursos disponíveis e, assim, e aí demonstrar as funcionalidades. E al final podemos fazer uma sessão de perguntas e respostas ou durante a apresentação, se tem uma pergunta, por favor, podem pôr aí no chat e eu vou observar e contestar. Ok, PACE é uma, uma guia visual muito bem feita para aqueles que necessitam capacitação ou na prática eh, de la, la exploración física. Estoy diciendo práctica porque... Ah, porque este, esta plataforma fue hecha con una mentalidad del pirámide, de la pirámide de Miller, que es en un momento el estudiante, el alumno, pasa por una fase de leer libros, ¿verdad? ver ah, terminologías, después ver exemplos depois talvez fazer uma apresentação para uma classe em uma aula, depois ele vai poder praticar em um laboratório e talvez já praticar com uma pessoa ou paciente. e durante esse processo então esta plataforma permite que um practique e pueda provar que sim pode hacerlo através de exercícios Explicando, este módulo, esta, este, esta plataforma, esta guía visual, tiene una variedad muy étnica muy, muy abrangente. Se van a ver también grupos etarios diferentes. Van a ver que existe un módulo que es no, nuevo, eh, eh, ya acaba de salir el mes pasado, que es ah, ah, relacionado a la empatía inclusiva a los pacientes con necesidades especiales, convicciones, a otras necesidades en que uno debe estar alerta de no ofender y tratar bien del paciente cuando está haciendo esta exploración física. El examen clínico objetivo estructurado está eh, establecido en esta plataforma para que puedan practicar para un tipo de evaluación, para ver si de hecho pueden hacer exploración física en los pacientes. Ackland, excelente plataforma de anatomía. Existen plataformas digitalizadas, ¿verdad? Computadorizadas con modelos 3D y todo, pero esto es el cuerpo humano. Como uno va a ver este cuando está tratando de un paciente en un entorno quirúrgico, ok? Entonces, eh, hay más de 300, a explicación aquí continuó, la explicación de Bates, no esto, es de Bates, disculpe. Hay más de 300 vídeos de Ackland, son cinco volúmenes por sesiones anatómicas para poder eh, eh, ver bien lo que están ah, explorando, lo que están intentando entender del cuerpo humano. Os cadáveres são cadáveres frescos, É decir, ustedes van ver o color e a textura do corpo humano como se estivessem em vida. existe anatomia superficial, funcional e exploração para, e preparação para, uh, y esto aquí ya no es, uh, funcional, ¿ok? Vamos ver o próximo, uh, próximo próxima diapositiva. Eh, Five Minute Consult é uma um, plataforma de auxílio. Há ah, talvez um médico de família, um doutor, ah, que queira uma sugerência sobre um, ah, digamos, um diagnóstico diferencial. E o doutor já sabe o diagnóstico, para essa plataforma ajuda a chegar a um diagnóstico, ajuda o estudante a aprender sobre uma enfermidade, sobre as, os possíveis tratamentos, tratamentos de primeira linha. Essa é uma plataforma que serve para ensinança e aprendizagem. Mas, como estou dizendo, isto funciona em um dispositivo móvel e um doutor pode utilizar na prática. Tal vez el estudiante que está ya en un punto de, de ah, ah, como se diz, de um, él puede entonces consultar este, este aplicativo para obtener respuestas rápidas. La información, como estoy diciendo, é rápida, Hay más de 1.250 folletos para pacientes, más de 2.000 condiciones clínicas para aprender o consultar y más de 2.000 monografías en caso que información de los fármacos. Después Después o pedir a ustedes que ponen con una puntuación de 1 a 5, es decir, si todo lo que pudieron ver en ese momento eh, eh, es algo relevante, algo ah, útil para ustedes, si pudieron ver alguna cosa nueva. Bueno, vamos a pasar entonces a las plataformas. Yo voy aquí entonces a la biblioteca, y que yo, quiero ir a Bates, yo quiero a Ackland, está aquí, Ackland, Bates, y la plataforma de eh, consulta de cinco minutos. Vamos a empezar por Ackland. <clears throat> es bueno cuando están en Ackland utilizar una cuenta personal. Yo no puedo demostrar este formulario porque yo ya tengo una cuenta personal. Para ustedes, cuando, cuando ingresen, yo recomendaría que, eh, eh, que registraran esta cuenta personal que puede registrarse para que possam guardar alguns vídeos como favoritos, hum, ahí, eh, participar dos exames, exámenes, tipo de funcionalidade que é só é permitido então, com a conta personal. Eh, como eu já tenho, vai va a pedir que se les o nome do usuário, usuario, eh, eh, su apelido, apellido, el correo eletrônico, ah, va a preguntar algunas cosas, a veces si é profesor, si é estudante, algo assim. Mas conteste somente o que é. Ah, requerido, que tem um asterisco. Há muitas perguntas que não tenho que contestar. então vocês não no se com elas eu vou para trabalhar nisso esto. Mira, eu não puedo nem demonstrar os exámenes porque não estou utilizando a conta mas vou aqui onde diz que é, é el nome da universidade, e aqui está dizendo ingressar com conta personal. Vou ingressar com o eh, de usuario y su correo Několikrát Ay, mira, ahora está diciendo Eduardo Bueno aquí, pero mira, Eduardo Bueno ingresando por Walter Screw en vez de la Universidad de Brasil Pipe. Pues también para ustedes va a ser un poquito diferente, pero es lo mismo. Aquí está los exámenes, algunos yo no, completé, algunos yo completé totalmente. Eh, es interesante que cuando está siendo un, participando de un examen, si no hay tiempo determinado, se les pueden guardar las preguntas para terminar después. ¿Ya? Bueno, vamos entonces a navegar por algunos ejemplos y cómo navegar. Primeramente, yo voy a utilizar el botón para ir a una de estas regiones del cuerpo humano. Un vídeo que es bien rapidito para demostrar, es solo un minuto, sería un vídeo que está en la sección del hombro, ¿verdad? Que está en la parte del volumen de miembro superior. Voy aquí a hombro, y voy aquí a este otro botón que es movimientos de la clavícula. Quiero que observen, atención, para, como estoy diciendo, textura, color y el hecho que va a ser una anatomía funcional, o, sea, el cuerpo se mueve, ¿verdad? Y también eh, eh, el sistema integumentario va a estar activado para que puedan ver pie, ah, eh, además de solo ver los músculos del movimiento, y también van a ver huesos ah, durante esta presentación él siempre hace mucha disección especial. Vamos ahí él está todo en español Doutor Ackland hablar en español voy a compartir nuevamente porque yo no siempre se me olvida de compartir con con áudio. Vamos a ir compartir con audio nuevamente. Compartir con audio y vamos a hacer esto y activar. Revisemos ahora los movimientos de la clavícula y la escápula con respecto al tronco. El movimiento de la escápula dirigido hacia arriba se denomina elevación. Dirigido hacia abajo, este movimiento se denomina depresión. Dirigido hacia adelante se denomina protracción. Y el movimiento opuesto se llama retracción. Este movimiento se denomina rotación ascendente. El movimiento opuesto se denomina rotación descendente. En la vida cotidiana, los movimientos de la escápula suelen combinarse. El rango de movimiento de la escápula aporta en total una tercera parte del rango completo de movimiento del húmero en relación con el cuerpo. Algunas veces más. Sin el movimiento de la escápula, solo seríamos capaces de abducir nuestro brazo hasta aquí. Allí es hasta donde la articulación del hombro llega antes de que el hueso choque con el hueso. El movimiento de la escápula es el que permite continuar todo el trayecto hasta aquí. Ok? pueden ver, observar bien, ¿verdad? Vamos a un un vídeo que es un poco más largo. En vez de utilizar los botones como por aquí, ¿verdad? En vez de ir por voy a través de esto. Ah, mira, son mismos, mismos mismos en en menú. menú. yo voy a la misma región del cuerpo, no voy a otra. Vamos a tronco, vamos al tronco, mira como yo fui al tronco, Y yo voy aquí a la columna vertebral. Quiero mostrar, enseñar a ustedes, por ejemplo, la médula. Ele a mostrar cómo la médula tiene los nervios que pasan de un lado al otro de la médula. Entonces voy aquí a médula espinal, vista desde atrás, raíces nerviosas. Observen esto. Este capítulo, este vídeo, tiene varios, eh, varias secciones, ¿verdad? No capítulos, secciones. Yo puedo empezar directamente la cuella de caballo, que está un poco más abajo, o yo puedo empezar desde los los nervios espinales, la oblicuidad de los nervios espinales. Observe, voy a empezar desde aquí. Voy también a hacerlo pantalla completa. Y él ya empieza en este punto del vídeo. ¿Ok? Vamos a ver. En la región cervical, las raíces nerviosas siguen un curso ligeramente oblicuo inferior. En la región torácica, su curso se torna más oblicuo. Observe la humedad del cuerpo también, ¿verdad? Está bien. Aquí, justo en el punto final de la médula espinal, esta línea continua de filamentos nerviosos da lugar a numerosas y largas raíces nerviosas que discurren verticalmente hacia abajo, casi ocultas. Es súper interesante, ¿verdad? Pero el tiempo no permite ver mucho, pero voy un poco más adelante para que, quiero que vean que la hace disección durante este proceso. Aquí columna cervical en una disección en la cual se han retirado todos los músculos circundantes, así como las láminas, a lo largo de estas líneas como en la disección previa. Está disección durante el vídeo, muy interesante. Se muestran aquí las raíces de un nervio abandonando el saco dural. Aquí se encuentra el nervio, emergiendo del foramen intervertebral. Para ver el curso completo del nervio, es necesario retirar esta parte de la vértebra. Aquí está la raíz posterior del ah, nervio. Muy interesante. Ok, otra cosa interesante es, todo esto que el doctor está hablando está aquí en esta transcripción. Ustedes pueden ir aquí eh, con este, con este enlace, descargar un PDF que es un script. Es todo lo que está diciendo el doctor Ackland. Está en este script, Okay, en esta, en esta transcripción. Voy a hacer un poco más, más largo. Ahí está, miren. Entonces pueden descargar, pueden imprimir, marcar ahí con, sus, marcadores y aprender de esta manera. Vamos a cerrar esto. Aquí volvemos. Otra, otra manera de encontrar lo que quieren ver en anatomía por ejemplo, no solamente por menús, pero ir aquí buscar. Si yo voy a buscar, por ejemplo, por el codo, que es una estructura que tiene un movimiento bien lindo, entonces para la anatomía funcional, el codo está muy bueno tengo aquí entonces eh, músculos que se mueven, mueven la articulación del codo, aquí está. Es un video de tres minutos. Nuevamente no voy a mostrar todo, pero pueden ver la utilidad de esto, ¿verdad? Aquí están los movimientos todos que quieren enseñar sobre el codo. Y en el inicio, bien en el inicio, van a ver qué lindos son estas membranas, estos tendones y músculos que permiten un movimiento completo de rotación. Aquí está. Revisemos ahora esta singular articulación, la articulación del codo, en la cual suceden dos cosas bastante diferentes. El húmero se articula con los huesos del antebrazo para formar la articulación del codo, y los huesos del antebrazo se articulan entre sí, formando la articulación radiulnar proximal. Se presenta aquí la articulación sin su cápsula laxa y con sus ligamentos intactos. Aquí está la cara anterior de la articulación en extensión, y aquí está la cara posterior de la articulación flexionada. La importancia estructural a comprender es este destacado ligamento, que no solo mantiene unido el lado radial del codo, sino que también sostiene la móvil cabeza del radio en su lugar en contacto con la ulna. Tiene dos partes. Esta parte es el ligamento colateral lateral, radial. Esta parte es el ligamento anular se extraerá el número de la imagen durante un momento para poder apreciar la articulación radioulnal proximal. repetir Se presenta ahogada y abolsada anteriormente y posteriormente para permitir un rango de movimiento completo. También aquí se muestra una envoltura de cápsula articular muy flexible entre el ligamento anular y el cuello del radio. La articulación del codo es estable, Vamos então se passar para uma, uma outra maneira de encontrar algo. Ah, se eu vou ah, aqui no índice mesmo, índice, eu poderia buscar por codo. Pero o codo aqui, eu creio que não está indexado como codo, mas com uma outra palavra. Observe, quando pongo codo, não? codo, é região do codo. A vezes sucede, então, va a buscar por algo y no van a ver exactamente la palabra. Por ejemplo, yo quiero ver los grandes vasos del corazón. Voy a poner aquí corazón. Podía ir, mira, podía ir por la letra C para corazón, pero la letra C no funcionaría para codo, ¿verdad? Porque es, es región del codo. Bueno, voy al corazón y ver qué vídeos hay en Ackland con respecto al corazón. Introducción y orientación sobre el corazón, lo más básico posible. Atrios, direito, etc. Vamos ver aqui. Em... descrição. Este aqui, saco pericárdico e grandes, grandes vasos. Observem que peculiar é esta maneira como o Dr. Ackland explica. Até este momento, vocês observaram ah, um pouco de visualização gráfica e um dos instrumentos quirúrgicos que ele utilizou para apontar para os nervos na médula. Pero observem aqui que ele vai ser neste Hasta el momento hemos observado el corazón con los grandes vasos que llegan y salen del mismo divididos. Para la observación del curso de esos vasos, así como para estudiar el saco pericárdico que rodea el corazón, utilizaremos una disección en la cual se ha retirado la pared torácica anterior, desde la primera costilla hasta la octava. El diafragma se encuentra aquí. A cada lado, los pulmones están muy colapsados. Si estuvieran completamente expandidos, llegarían hasta... Se indica es el saco pericárdico. es el saco pericárdico. Los únicos grandes vasos que pueden observarse en este momento son la aorta ascendente, emergiendo del saco pericárdico aquí, y la vena cava superior, entrando aquí. Para una mayor vista, se retira esta cantidad de pericardio. Aquí se encuentra el corazón bien cubierto por grasa pues. epicárdica. Los ventrículos pueden moverse libremente dentro del saco pericárdico. Por debajo, el pericardio se proyecta hacia la parte superior del diafragma, al cual está densamente adherido. A la izquierda y a la derecha, el pericardio se sitúa espalda contra espalda con la pleura parietal. Aquí se encuentran la raíz de la aorta y el tronco la vena cava superior, entrando en el atrio derecho por encima ocurre a través de un revestimiento adherente de pericardio cuando entra o sale del saco pericárdico. va a levantar el corazón. Aquí se encuentra la vena cava inferior, ascendiendo a través del diafragma. Estas son las venas pulmonares izquierdas y la arteria pulmonar izquierda. De repente, si un estudiante quiere, puede hacer una captura de pantalla y utilizar una imagen así en un PowerPoint. ¿okay? No se puede descargar los vídeos, pero las imágenes sí, cuando está en movimiento, así, sin hacer un pause para que no tenga esta flecha. Las pulmonares izquierdas y la arteria pulmonar izquierda pasando a través del pericardio separado. vamos a volver aquí a la presentación. Este, para llegar a este vídeo, por ejemplo, sin pasar por menús ni nada, Observen que existe un enlace aquí. Un enlace que es de este vídeo. Entonces yo copio este enlace, por ejemplo, y envío en un correo electrónico para los alumnos. Mira, cuando hacen clic, van a estar directamente ahí. ¿Ya? Eh, vamos nuevamente a ver ah, <laughs> esta parte de, ver Zoom ahí. Ok. Vamos nuevamente aquí, voy a cerrar esta. Esa es la presentación. Bueno, vimos en el índice que podemos ir por las letritas, podemos buscar por aquí, por aquí. Vimos que podemos ir a las estructuras a través de este menú el glosario solamente tiene en latín y y griego para poder aprender estas palabras todas, ¿verdad? Entonces van a navegar por orden alfabética para ir a una, terminología que quieran ah, eh, aprender. Ok, ah, vamos a ver aquí qué más tenemos. Acerca de, aquí el profesor o la escuela puede ir aquí al pie de este menú, acerca de y descargar este Excel. Este Excel tiene todos los links de, de Ackland para que puedan poner en su sistema de aprendizaje, de gestión de aprendizaje, ¿verdad? De LMS. déjenme ver si tengo uno aquí en, mi desktop para no descargar, porque a veces toma tiempo. Vamos a ver si tengo aquí un Excel de, de Ackland. No veo, no veo, no veo. Ackland, Excel. Ackland. Aquí está. <laughs> Tengo. Entonces no voy a descargar, yo solo voy a demostrar. No vamos a esperar esto. Aquí está. Mira. Todos los vídeos. Cuántos minutos cada pedacito. Y aquí van a ver entonces eh, el enlace. Si quiero ver, si quiero ver este músculo, los abductores de la cadera, va a ser este vídeo aquí. Envía este enlace y, y va a abrir el vídeo. Ok? Ahí está. com a transcrição. Ok, vamos voltar volver entonces a estávamos. Este menu de Zoom se põe en caminho Aqui estamos. Ok, aqui foi, já estava na cerca de. Ah, exames, muito fácil. Eu vou aqui. Eu vou selecionar um exame de membro superior, inferior, tronco, cabeça e cuello. Vamos a cabeça e cuello. Há 70 perguntas. 60 perguntas. Eu não tenho tempo como estudante para contestar em um dia 60 perguntas. Vou aqui começar. Vou dizer, quero contestar somente. quero que conte um minuto para cada uma, ou se quero não, três perguntitas. Quero ver perguntas novas ou quero ver perguntas a las quais eu contestei de maneira equivocada. Vamos a esta aqui. E eu quero revisar minhas respostas de inmediato. Vamos ver esto. Cabeça e cuello. Está dizendo, identifique a estrutura señalada por la flecha. Este, es ligamento longitudinal, longitudinal anterior, ligamento amarelo, uh, ah, ligamento nucal, ligamento longitudinal posterior ou membrana tectórea. Eu vou dizer que é o ligamento longitudinal anterior, uh, posterior. Posterior. y voy a enviar la respuesta. Él dijo que no, era membrana tectoria. Y aquí está el vídeo de membrana tectoria para que yo sepa la próxima vez. Voy a la siguiente pregunta. En esta pregunta yo voy a seleccionar eh, uno, por ejemplo, y voy a enviar la respuesta también. estava correta correcta, está bem era o cornete medio, aqui está o vídeo, então, eh, <laughs> felicitaciones. E la seguinte pergunta, eu posso, digamos que eu tenho 20 perguntas ¿verdad? eu puedo guardar o examen para depois mira, y mais tarde para hacerlo. mas vou terminar, vou completar. Vamos pôr poner que esta é a lámina lateral de, de la pterigoides. vou enviar y terminar la sesión. Entonces, él va a decir que el examen está completo, voy a ver los resultados. Él va a decir, mira, usted tiene 33% correcta, porque la primera estaba mal, la segunda estaba bien, ¿verdad? Y la tercera no fue muy feliz, mira, yo seleccioné esta y era esta. ¿Ya? Esto sería entonces Ackland. Podemos pasar entonces para Bates. Yo quiero ver si hay alguna pregunta. No. Seguimos adelante. Sí. Sí, por favor, gracias. Vamos aquí, voy a cerrar entonces para no tomar recursos de la memoria y vamos a Bates. Bates está muy lindo con unos vídeos súper nuevos. Observen que está diciendo nuevos vídeos, ¿verdad? Eh, eh, ustedes seleccionaron la versión en inglés por alguna razón en particular. Eh, no, bueno, así siempre la hemos tenido en inglés. Ah, no, porque podría venir en español, ¿verdad? Mira, yo voy a cambiar de inglés para español. Ya que traducieron la, el aplicativo, ¿verdad? No hay por qué ver en, en inglés. Ahí viene todo así. ¿Ya? Ok. Perfecto. Eh, entonces, te que existe una, una, un módulo nuevo que es habilidades interpersonales y de comunicación. Antes ustedes solo tenían esta y esta. ¿Ok? ingrese con código de acceso lo que estoy diciendo, ¿verdad? Este mismo código de acceso que yo utilicé para, uh, para sirve aquí. Solo tiene que inscribirse en uno, ¿ok? Entonces voy a usar las mismas credenciales para poder hacer, ah, ah, utilizar eh, algumas, algumas como se diz? funcionalidades de favoritos, por exemplo. Então, se eu pôr aqui, não é código de acesso, perdão. É, não é código de acesso. Esse aqui, ingressar. Aqui eu vou pôr Eduardo Bueno como contrassenha. É, parece que não funcionou. Vamos ver aqui, eu vou pôr aqui El diccionario cambia para español, para portugués. Iniciar la función. No. ya. Que está diciendo Eduardo Bueno ahora. Quiere decir que estoy utilizando la cuenta. Bueno, vamos entonces a empezar con exploración física. Observen que existen varios módulos para adultos, lactantes, niños. Es exploración física del, pie a cabeza o cabeza al, pie. Aquí tenemos después piel, ojos y oídos, unos más eh, eh, personalizados, más eh, enfocados. Y después sistemas, ¿verdad? Sistema cardiovascular, sistema vascular, tenemos eh, genitales, masculino y femenino, etc. Todo esto para que puedan practicar la exploración física. En el caso de niños, por ejemplo, van a ver un vídeo aquí. Hay una transcripción también, reproducir todo, se hace reproducir todo, que son todos los videocitos de cómo ah, hacer una exploración física en un niño incluyendo el registro electrónico, como registrar. si, voy a observar el video completo de 32 minutos, él me va a dar la transcripción. Lo que ustedes van a ver es un doctor de verdad con un actor, un voluntario, ¿verdad? En este caso, la mamá y el, y el niño. Hicimos esto para controlar la, la enseñanza. Pero observen que eh, yo tengo una estrellita aquí, que quiere decir que este video es uno de mis favoritos. Yo utilizo para las presentaciones. Pero si yo estoy practicando ah, o, tengo una formación más en la parte del rostro, yo voy a guardar otra vez este vídeo de cómo hacer una exploración de cabeza y cara. lo mismo para otros, para pulmones, etc. Voy aquí a reproducir todo, pero no voy a pasar todo el vídeo, solo para poder ver el enlace de descargar la transcripción. Está aquí. La transcripción va a estar toda en español. Y yo puedo eliminar de favorito si quiero. De repente guardo muchas cosas y no quiero. Vamos ver aqui. Vai empezar e vai parar em um ponto aí qualquer. Hi, I'm Dr. Herondine. You must be Brady. Yes. Yes. <laughs> Hi, nice to meet you. Hi, Lisa. The examination of children differs from the examination of adults in many significant ways. Unlike adult patients, who typically can be counted on to follow your lead, children tend to vary greatly in their levels of cooperation, requiring you to adapt your examination to the situation at hand. Therefore, you may find it necessary to adjust both the order and style of the examination to the child's mood, behavior, and level of development. In any event, make sure to include all the examination steps, even if they are not in the preferred sequence. And remember, when you complete your post-examination write-up, you will need to place the examination sequence back into its traditional order. To do this, of course, you must become thoroughly familiar with all aspects of the examination and understand how the various steps are interrelated. vamos ver you can increase the chances por favor, que caso de niño que la mamá o el papá eh, esté presente para aumentar la posibilidad de una cooperación por parte del niño. La señora va a, ser, tener la oportunidad de vestir al niño para el procedimiento, que es más seguro también para el doctor, porque a veces algunos padres se molestan de cómo el doctor toca al niño. Entonces observen esto. cooperation from children by remembering the following tips. You can begin the examination with the child sitting on the parent's lap, moving the child to the exam table for the components that require him to lie down. Let the parent undress the child, and try to be at the child's eye level. Engage the parents, too. Solicit their help in calming the child or otherwise assisting. todo isso é importante, como falar com o niño, aqui, eh, ajudar o a participar. Assessment. During the general survey, you will observe for a wide range of abnormalities, including behavioral problems, such as poor parent-child interactions, sibling rivalry, inappropriate parental discipline, and an overall intense temperament. When engaging the child in Bueno, eso entonces va a variar mucho de, de, de tipo de pacientes. Observen aquí, yo tengo a las los personas mayores, por ejemplo, le va a decir, por favor, usted tiene que tomar cuidado con ruidos, ah, iluminación, observar que tenga, si existe una persona que provee asistencia al paciente, que la persona esté ahí también en el consultorio durante la, exploración física. Son detallecitos que uno tiene que aprender para poder llegar aquí, observen, en, en estos ah, exámenes y probar que puede hacerlo. e nesse caso, por exemplo dolor de garganta. são coisas sencillas, ¿verdad? Tenho que provar se pode ser um exame de quando a pessoa viene com dolor torácico, com dolor abdominal, dolor de rodilha, vômito, tosse, etc. Entonces, dolor, dolor de garganta. Existem quatro passos para a exploração física. Nesse caso, entendemos que é obter antecedentes personais, criar considerações clínicas, suspeitas, suspeitas, ¿verdad? Después, um protocolo diagnóstico para como chegar al diagnóstico final. E um resumo, o sistema vai dar um resumo de tudo. Este é interativo. Quando está observando o vídeo, em um ponto o vídeo vai dizer, por favor, pare o vídeo no momento, ponga aí no papel cinco sospechas de diagnóstico e depois continue. Quando continue, o sistema diz, dá umas sugerências. Depois, ele vai pedir o quê? Neste aqui. Eu quero, então, considerações diagnósticas, Eu quero que me diga, diga ahí cuál es diagnóstico e se vai utilizar um laboratório, alguma coisa para um, uma, uma, ressonância magnética, o que queria ser para chegar a essa conclusão. E depois vem, eh, seria o protocolo diagnóstico. E depois vem resumo. Este é um resumo de tudo que passou por aqui. 12 pedacitos de cada um. Este aqui seria antecedentes personais. This video format is designed to help you prepare for Objective Structured Clinical Examinations, or OSCEs. You are going to observe and participate in the clinical encounter of a 17-year-old patient who comes to the office with a complaint of a sore throat. As you observe the encounter, you will be asked to answer questions while the image on the screen freezes. These questions will allow you to practice history taking and physical examination skills, as well as your clinical reasoning, as you develop your assessment or differential diagnosis and your plan, that is, an appropriate diagnostic workup. Okay. You will have time to record your findings. Quiero que observen una cosa importante. Cuando él empieza a hablar con la chica, la chica va a decir tres cositas, cuatro cositas. En ese momento, el sistema va a preguntar al, alumno cuáles son sus sospechas eh, eh, de, la enfermedad de la, chica para hacer la exploración. Quiere ver si él podría, con esta pequeña información, ya saber qué examinar. Thanks And receive feedback. Tell me your special concerns today. I've had a sore throat for the past week. I feel achy and tired, and I don't feel like going to softball practice. What are your diagnostic considerations at this point in this age group? ¿Observaron esto? Por la poca información, ¿cuáles son sus consideraciones diagnósticas? El sistema va a decir cuáles serían y para entender qué va a hacer la doctora. Strep throat, viral pharyngitis, infectious mononucleosis. Have you had any fever or chills? My mom checked my temperature ah, yesterday. It was 100. but, uh... na próxima parte de, deste, deste, desta sessão controlada. Ustedes, yo voy a pasar hacia adelante. Aquí sería la próxima sesión después de los antecedentes. Sería ya próximo. But um, I still feel the same. Okay. How much amoxicillin did you take? Amoxicillin did you take? It was about two or three times a day. Sí. Two or three times. With the patient's concerns and health history in mind, and after good hand hygiene, you are ready for the physical examination. What areas of physical examination are important in this patient? Head and neck, especially pharynx, upper palate, and lymph nodes. The abdomen, especially the spleen. I see that your temperature is 100.1. Now your blood pressure is okay at 118 over 80 and your heart rate's 90, which is a little up. parte de, de física que vamos usar eh, garganta vamos ver aquí. Aquí está examinando garganta. Check the patient's ears. Check the patient's pharynx. Say Ah. Uh... I do see some white patches on your tonsils in the back of your throat. Check the patient's upper palate. Okay, I do see some spots on the roof of your mouth as well. Palpate the patient. Depois disso, na parte que já estava falando, que seria aqui. Vamos ver. List your diagnostic considerations in order of importance and explain your rationale. Press pause and list your answers. Resume when you are ready to receive feedback. En este momento va a parar, hacer sus anotaciones y continuar. Infectious mononucleosis. The patient has sore throat and fatigue with mild fever and occasional headache. Y después de esto, él va a pedir entonces un protocolo de, de diagnóstico. Vamos ver aqui, quero ir onde, inicia. Eh, seria. É mais fácil aqui. vou a este protocolo, seria esta parte aqui. Também vai pedir para parar o vídeo, anotar e depois continuar. List five next steps in your diagnostic workup. Press pause and list your answers. Resume when you are ready to receive feedback. Ele vai parar, vai continuar e o sistema vai dizer, ok, poderia ser 1, 2, 3, 4. el estudiante ya va a aprender un poco más con esto. Después viene un resumen, eh, viene nuevamente la exploración y todo el proceso aparecerá. And posterior cervical Es fácil de utilizar y bueno para que pueda practicar un poco el raciocinio clínico nuevamente. Si ustedes están aquí en exploración física, faltó demostrar eso ah, ah, en la parte de exploración, pueden buscar por Eu quero mostrar um vídeo em particular que é o abdômen, porque estava dizendo que o estudante deveria uh, explorar o uh, uh, spring, que dice vaso. ¿okay? está o vaso? ¿verdad? Y aqui buscar o vídeo do abdômen. O abdômen. Observe este vídeo, por exemplo, ele chega a um ponto que é bem sencillo, bem básico de anatomia já, Até a coisa mais avançada. Então, vamos ver aqui las secciones del abdômen. The abdomen may also be divided into nine areas. The three midline areas are the epigastric, umbilical, and hypogastric or suprapubic areas. The abdominal cavity extends up under the rib cage to the dome of the diaphragm. Most of the liver and stomach, and usually all of the spleen, are within the abdominal cavity. The normal spleen is mostly posterior. The sigmoid colon and portions of the transverse and descending colons may be palpable as tubular structures, except for a pregnant or eh, gravid uterus or a distended bladder. Eh, normal pelvic organs are... cositas assim muito interessantes de ver, pero esto está lindo. Esto aqui, eh, esse é mais novo, por ejemplo, como vou hablar com um paciente un paciente que tiene problemas de, de, ver, él no puede ver, ¿verdad? Él no puede moverse, tiene que utilizar alguna silla de ruedas, o tal vez, por ejemplo, ese es bien importante, sería, vamos ah, a ver aquí, el caso de LGBT, por ejemplo, cómo hablar con la persona sin ofender, comunicación apropiada sería este aquí, vamos a ver ese número 13, creo, técnicas no. Vamos a ver este aquí, este aquí mismo. Yo creo que sería de LGBT. Tengo una señora y tengo un chico, vamos ver si yo encuentro chico, que es muy interesante el caso del chico. No es este. Vamos a volver aquí. Uno más. Una tentativa más. El chico está en donde? Ah, vamos controlar. Aquí está. Observen esto, cómo hablar con la persona. Este chico aquí va a ser entrevistado. Patients who identify as lesbian, gay, bisexual, transgender, queer, intersex, or asexual commonly experience healthcare disparities for multiple reasons, including the unconscious, explicit, and structural biases that are prevalent in healthcare as well as deficiencies in clinical education regarding the specific needs of these populations. For example, one-third of transgender people who saw a clinician in the past year reported having at least one negative experience, and this experience was related to them being transgender. These patients noted that they were refused treatment, verbally harassed, or physically or sexually assaulted. The intersectionality of being transgender and a person of color or being transgender and a person living with disability, resulted in a higher rate of mistreatment. When patients experience bias or discrimination from their healthcare providers regarding their sexual orientation or identified gender, they are. And Susanna Velasquez, a third year clinical student. I'm part of the clinical team taking care of you. I'm here to assist the team by learning about what brings you in today and how we can best help you. I'm afraid of mispronouncing your name. Could you say it for me? Sure. My name is Jahan Gundervan. Gundervan. Yes, very good. How would you like me to address you? Well, most people just call me Jay. Is that how you'd like me to address you? Yes, that would be fine. The concept of gender is evolving, and therefore so are gender identities. All patients, regardless of gender identity, have pronouns. When asking patients about their pronouns, it can be helpful to share your own pronouns with patients. In our effort to promote an inclusive and respectful environment, we use pronouns that are right for us. The pronouns I use are she and her. How about you? What pronouns do you use? I prefer they, them. Thank you, Jay. It's important to then use the preferred title, name, and pronoun the patient provided, both with the patient, but also when talking about the patient to other clinicians and staff. How is uh, Mr. Gunderwan's blood pressure today? <laughs> the blood pressure is normal, but by the way, the last name is pronounced Gundervan, but they prefer to be addressed as Jay. The preferred pronoun is they, them. Oh, okay. Uh, so Jay Gundervan, and uh, I'll use Jay when addressing them. All right. Well, thanks for sharing. You're welcome. Mm <laughs> -hmm. When a patient is referred to with the wrong name or pronoun, it can make them feel disrespected, invalidated, dismissed, alienated, or dysphoric. It's not always possible to avoid making mistakes, and simple apologies can go a long way. If you do slip, you can say something like, Oh, I'm, I'm sorry. I, I mean that they need some more blood work done. I, I apologize uh, for using the wrong pronoun. I, uh, I didn't mean to disrespect you. That's okay. It can be tempting to go on. Entonces, muchos detalles, cositas así. Es interesante una persona que viene no puede ver bien Y está ahí con un auxilio, ah, está diciendo en este vídeo, en un otro vídeo, que es para no asumir que la persona quiere ayuda, tiene que preguntar, usted necesita que le ayude a llegar a la silla? Para sí o no, y así no va a ofender a persona. ¿Ok? Esto sería entonces los, el, el, el, escopo de Bates y ojalá que puedan utilizar y explorar todo para poder hacer bien las exploraciones físicas. ¿Está bien? Seguimos com o próximo, que seria cinco minutos de consulta clínica. Já estamos no consultório, verdade? Com o paciente. Então, vamos ver o que podemos fazer aqui. É muita informação. Ah, pode, se pode usar isso também em um dispositivo móvel. Ah, minha conta personal já, está, já estou utilizando. Observem aqui. E, e eu tenho vários pontos para explorar, para apresentar neste momento. existen más de 2.000 enfermedades que están ah, explicadas por este software que se les pueden aprender con, con búsquedas o a través de los botones que están existentes. Observen que yo tengo un menú aquí que tiene condiciones. Este, yo voy, yo voy a traducir para español con, con el clic derecho, pero en un punto no, algunas cosas no van a funcionar con traducir para español de esta manera, pero solo para porque algunas cosas ya están en español. Pero observen aquí, traducido para español. Nosotros tenemos enfermedades y condiciones, drogas, eh, información para el paciente, folletos para paciente, ejercicio de ah, fisioterapia ah, terapia física, tenemos información de drogas, instrumentos, serían procedimientos, eh, como ah, obtener información de nivel de glóbulos rojos en la sangre, algoritmos gráficos para decidir toma, toma de decisión y pruebas de laboratorio para ver que si yo solicito una prueba de laboratorio, ¿qué voy a obtener con esto? Y si veo los resultados, cuáles son resultados buenos y cuáles son resultados malos, ¿vale? Entonces, enfermedades y condiciones, por ejemplo, si voy aquí, yo voy a ver entonces información de las 2000 eh, condiciones clínicas. observa que pasa inmediatamente para inglés, ¿verdad? Pero vamos a hacer esto. Yo, quiero que aprendan, por ejemplo, aquí al lado, que las, informaciones de las, ah, de las enfermedades o condiciones clínicas están organizadas por eh, especialidades, ¿verdad? Cardiología, dermatología, etc. Todo aquí preparado para eh, el, doctor. Yo voy a práctica general, médico de familia, aquí, práctica de familia, aquí está. Y aquí yo tengo entonces algunas algumas condições clínicas que seriam básicas para um doutor uh, que está sendo esse tipo de, de um, tratamiento o, para um paciente. Observa o, o, diagnóstico para um paciente, verdade? Observa aqui que yo voy para hérnia. Hérnia. eu tenho hérnia, em inglês e em espanhol, mira. Então, eu não tenho que sempre fazer esse tipo de coisa. E se eu sou um doutor que tem muitos pacientes com hérnia ou esse tipo de tratamento, eu posso fazer isso, mira, guardar como favorito con este botoncito. Y él va a poner una estrellita, una estrellita naranja aquí. Bueno, voy, a marcar como, como favorito cuando estuviera ahí. Voy a, Spanish. Aquí ya está marcado. miren. Entonces es uno de mis favoritos. <coughs> Perdón. Aquí tengo entonces mucha información como eh, ah, fundamentos, explicación, descripción de la enfermedad, diagnóstico, diagnóstico eh, diferencial, por ejemplo, la medicación, cuál, cuál es la medicación de primera línea, vamos a ver la descripción. Aquí está. <clears throat> Estos no son artículos de revistas, de libros. Esto es pautas para doctor tomar decisiones, ¿ok? Está diciendo entonces los tipos de hernia que existen. Doctor ya sabe eso, pero el estudiante va a aprender mucho. Aquí después viene consideraciones ah, geriátricas, a aparição de na parede abdominal aumenta com a idade etc. considerações n el Epidemiologia, a incidência quantas pessoas têm nesse tipo de problema. 75 a 80% iguais e 2 a 2% quirúrgicas centrais etc. ¿Vale? e aí vai seguindo com toda essa informação, fatores de risco de risco e etc. Bueno, ver novamente uma maneira de chegar a isto. eu fui através de menú, Vamos aqui a diseases and conditions novamente, e eu tenho então essas letritas, em vez de ir por especialidade, eu posso ir por uma letra, vamos digamos a letra D. Letra D, e eu tenho um paciente que tem febre de dengue, por exemplo. Põe aqui em espanhol novamente, já tenho aqui então informação toda, como está dizendo, descrição, drogas, tratamentos, ok? Então vamos eh, viajar um pouco por estes por esses menus. O diagnóstico diferencial Talvez eu estou pensando que é dengue e não é dengue. Pode ser que é, um, não sei nem dizer essa palavra, chikungunya, <laughs> zika, uh, paludismo, gripe, influenza, né? pode ser febre tifoide. Então, o doutor vai atender umas ideias aí de talvez ver algo mais sobre estas condições clínicas. Aqui vêm algumas uh, provas diagnósticas, interpretação, então, hemograma completo, ele vai falar um pouco de cada uma dessas informações. Por exemplo, aqui está dizendo que a reação em cadena de la polimerase, está dando uma informação, verdade? E aí o número 4 uma letra A. O que, que é este 4, verdade? Este 4 é de onde vem essa informação. É esse exercício, onde sacaram essa informação. E essa informação se pode confiar. Observem que Déjame ir nuevamente ahí, donde estaba el botoncito. 4 ya. Mi diagnóstico. Estaba aquí, la letra A. Mira, la letra A es la calidad de la información. A quiere decir que pasó por los más estrictos criterios de medicina basada en evidencia. <clears throat> que sí se puede confiar. Aquí está el sitio de Cochrane, de dónde viene esto. Eh, la B, <coughs> Perdón. já abri demasiado. Vou tomar algo. sim La DS também é um estudio que lo hicieron, pero por alguns sesgos, por alguns sesgos talvez alguma coisa pode não estar exatamente como deveria ser, como é esta. e Y la C é uma recomendação de um consenso de um grupo especializado como a associação Americana de câncer Ellos llegaron a, a un consenso, ¿verdad? Y ellos dicen que, ok, está bien, eso, eso muy probablemente es el caso, puede confiar, ¿ya? Pero ahí ustedes pueden saber el nivel de, de información, pruebas de consideraciones generales, etc. ¿Ya? Cuando llego aquí, entonces, el mismo dengue, vamos a ver medidas generales, medicación, medicación. Primera línea, paracetamol. não utilizar aspirina ou outros anti-inflamatórios não esteroides, né? uh, motivos de la, remissão, etc. Ok? Vamos aqui a tratamento, será muita informação tratamento, cuidados posteriores, recomendações de seguimento. Aqui está referir a todos os pacientes com um infectólogo. O dengue deve comunicar-se com o CDC. Em Espanha, pá, educação ao paciente. Vamos ver isto educação ao paciente. Observem aqui, eu tenho educação ao paciente handouts, dengue fever. Aqui vamos dizer que o paciente eu o estou tratando e vou enviar o paciente à casa, vou dar-lhe alta, verdade? Alta para que pueda ir, com instrução. Vou aqui, discharge. Aqui está o documento para o paciente. Eu o tenho em inglês e espanhol. Vou aqui em espanhol, ok? acerca deste tema. Aí vem com uns dibujitos, vem explicando o que é que é que está passando com dengue, etc. Já? Repita eh, a ensinança com suas próprias palavras. quando devo chamar médico, etc. E aqui eu vou entregar este paciente desta forma. Vou personalizar. Já? Foi assim. Vou ler aqui, por favor, senhor Antônio. Dono Antônio. <laughs> Don Antonio, por favor, mucha, mucha agua. No puede ser siento, ah, y poca cerveza, etcétera. Una cosa personal para el, doctor, Antonio. Y ya tengo aquí, por ejemplo, esa clínica de SUPAEP, ¿verdad? Te puede poner aquí la dirección de la clínica, ¿tá? y hacer, eh, hacer, una vista previa, puede ver qué va a entregar el, el, el, paciente y puede imprimir y darle al paciente esa información. ¿Ya? Está muy lindo el software. E aqui vamos ouvir então a, a enfermidade. Estamos entrando então a, não sei se continua com dengue ou vou a um outro. Nós já vimos todo o que eu queria dengue. Vamos a um outro um outro tipo de de condição clínica, tractorinário, talvez tractorinário, fui buscar por urinary, urinary tract. Urinary tract. Trato urinário de homens, aqui está, Spanish. Aqui está, então, estamos falando de trato urinário. Eu fui, por exemplo, a, a, a, a, este, a la parte de condições clínicas, que explicou todo, que era da enfermidade que estava aqui, verdade? Fui a, en caso, temos tratamento, medicação, vimos cuidados posteriores e rendado ao paciente. Está ali. Vamos ver aqui Não, vamos ver os temas que tem. E, e, e, fármacos, por exemplo. Vamos ver para que serve abacavir. Abacavir é um fármaco, vamos a traducir para, eh, ya está en español, no, a traducir para español. Abacavir es para VIH-1, ¿ok? Es el, nombre, el nombre ah, comercial, Ciagen, aquí como decir, un Bacavir, y etcétera, ¿ok? Viene la información, toda esta monografía, observen que pasa por todo. Indicaciones, viene aquí formas de dosificación, ¿ok? Que está dependendo de, do que está do paciente também. E aqui relações, reações adversas, comportamento, se aí se afeta o comportamento da pessoa, etc. Educação ao paciente, levemente bem resumida. Vale? Então, toda a informação de um fármaco vai estar aí, assim como tenho toda a informação de uma enfermidade. Ah, foi ao paciente, já vimos exercícios ah, de fisioterapia. Esse é interessante porque eu posso, ah, no consultório mesmo, ensinar a um paciente e praticar uma pequena terapia física. Aqui está o tendão de Aquiles, então, This video clip will demonstrate how to uhum. properly perform a technique called self-soft tissue mobilization to the Achilles é tendon. This massage né? technique is designed to loosen the tendon in the back of your leg above the heel. Observe how the patient is positioned. She's seated with her right leg crossed over the left. Begin the massage by rubbing across the tendon just above your heel. You can use your thumb to press into the area as you massage across it. Etc. Okay? Para ver muitos vídeos assim, outra coisa que tem de vídeo seria procedures. Isso aqui é interessante também. Vamos ver um procedimento para eh, a, a síndrome de Carpo. Deixa eu pôr assim, Carpo, Carpo. Oh, carpo. Aí, Carpo Antônio Syndrome Injection. Vamos ver o que é isso. Aqui está. É um vídeo sobre, talvez, a injeção de anestesia, no caso de, carpo. E observe. pouco <laughs> the adiante. Está dibujando. Runs right between these, and that's where we're going to uh, go. our approach is going to be this way right along it. Está explicando dónde debe ser, what we want to do is we want to deposit the corticosteroid if pouco we can. Adelante. Next, we're going to do the injection. And y what we have here is a mixture of 1% lidocaine with um, 40 milligrams of triamcinolone, so 1 cc of each. Está you see maybe a little zipping sensation with that? Tell me. Don't okay. you go don't, don't go jerking your arm, okay? Okay. Także para não mover o braço, um pouco mais adelante. bueno, acompanhado do vídeo, vem aqui toda a explicação. Se eu cambio para espanhol, se não está traduzido, vocês podem traduzir. Aqui vem com imagens explicando o que é, o que vão fazer, como marcar Aqui vem o equipo que necessita. ¿ok? La lidocaína, etcétera, etcétera. Y aquí va, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue. Siempre puede ver más grande la imagen, ¿ok? entonces, muchos procedimientos y los procedimientos, eh, vamos a ver aquí, procedimientos. Ellos están organizados también aquí, mira, por oída, oído, ojo, nariz, garganta. Aquí varios procedimientos por certas áreas específicas. Ok. Vemos em fármacos, uh, pacientes, os exercícios de terapia física, procedimentos. Os algoritmos são um pouco um pouco difícil vou confessar para vocês porque eu não se pode traduzir los estes documentos, eles são imagens para a toma de decisões. Por exemplo, se vou aqui a dor abdominal crônico, va a hacer preguntas, ¿verdad? Pero yo sé que existe un aplicativo que yo instalé en mi teléfono cuando fui viajar a Europa, que es de Google Translate, que es una imagen, una visualización de imagen. Se pone y con la cámara vocês apuntan para estos esos, ah, diamantes, estos ah, ah, rectángulos, y aparece todo en español en el teléfono. ¿ok? Entonces pueden hacer esto y tomar y, continuar con la toma de decisiones. Una vez que es no, sí, sigue por aquí, ¿verdad? Voy por aquí, voy por aquí. Tiene 18 años. Vamos a hablar, si no, si, no, si es menor de 18 años, vamos a hablar con una, agencia de gobierno porque tal vez tuvo un abuso, ¿verdad? Eh, aquí está diciendo en Estados Unidos dónde llamar el número para, para hacer la, la declaración. Si no, entonces vamos a continuar con tratamiento, ¿verdad? ya hicieron diagnóstico, sí o no, y va a seguir así. ¿Está bien? Estos son muy útiles para la toma de decisión. Eh, laboratorios, en este caso, en, este, todos las descripciones de la enfermedad, si ustedes van a ver en el lado derecho, hay sugerencias de laboratorios para que pueda tal vez a, ah, ah, hacer una conclusión más eh, informada, ¿verdad? Y el sistema va a decir para cada ah, prueba de laboratorio cuáles son los niveles a eh, niveles, normales o anormales, ¿verdad? Se puede decir así. Entonces, vamos aquí un ejemplo, sería, vamos a un examen que yo había separado. Era, bueno, cualquier uno. Vamos a ver este aquí. Este de la proteína, ¿ok? Vamos a ver qué es. Es el eh, tasa de proteína. tasa de proteína como BTP, o prostaglandina D eh, de tipo para Actualmente esta prueba no está ampliamente disponible en laboratorios comerciales, prueba de uso inclusivo para investigación, etc. Ahí viene cómo usar, viene aquí limitaciones, lectura sugerida en, con, relación a esto. Relacionado con esto, vienen también otras pruebas de laboratorio. Aquí está a ah, creatinina con tasa de filtración ah, glomerular eso está interesante. Por ejemplo, yo, tuve, ah, yo estuve en coma y yo, y, yo tuve problemas con los riñones, entonces siempre estaba eh, examinando la creatinina. Aquí están los niveles aceptables o no de la creatinina. ¿Está bien? Que hace mucha información, como estoy diciendo. Vimos procedimientos, algoritmos y chats, laboratorios, pacientes, ah, eh, educación del paciente, etcétera, drugs y diseases. Então, o que faltou a ser aqui, nesta plataforma, seria uma búsqueda, verdade? Nós podemos buscar por alguma coisa em particular, em vez de navegar por os menus, de repente é o que o doutor quer ser, daquele paciente está aí. Então, vamos buscar, por exemplo, por um, diabetes, diabetes mellitus, tipo 2. Mira, busquei por uma enfermidade, Y van a ver que tiene muchas imágenes, tiene mucha información. Por ejemplo, si ustedes ven este estetoscopio, es la explicación de la enfermedad. Mira, fundamento, tratamiento, diagnóstico, biografía, etc. Si yo veo un papelito así, es información al paciente, es el PDF o la impresión de un documento para darle al paciente. Aquí tenemos más información de diabetes mellitus 2, ya con imágenes. A la izquierda, mira, eh, com, com relação a diabetes mellitus 2, muitos eh, eh folhetos, informação de enfermidade, de, de, de fármaco, etc. Laboratórios A3, aqui temos, se por exemplo, eu quero ver informação de méritos 2 de, uh, por um eh, enfoque, um, um, um, entorno relacionado com, um, com deportes, por exemplo, medicina de deportes, aí já vêm alguns eh, Artículo, ah, algún material ya de diabetes en los deportes. ¿Está bien? Son filtros que pueden utilizar a cualquier momento. Bueno, entonces sería una búsqueda de una enfermedad. Si voy aquí en ese, que parece interesante, viene ahí la eh, diabetes en deportes. Como no hay la opción de español, yo clic derecho, ¿se acuerda? Clic derecho, traducir para español y ver la dieta. Mira que está hablando de dieta porque es de deportes. Viene aquí una dieta especial outra coisa então se se eu sou ou estou preparando para ser um doutor em medicina de deportes, mira o que eu vou fazer. Y voy guardar como favorito. se vocês vão aqui parece que me está marcando, aqui está. esses são os favoritos. por por alguma razão ah, porque eu traduzi para espanhol e aí vamos a volver a inglês Talvez esteja dizendo que a coisa não funciona. Hum, também é tu favorito. Que Ramiro não me é deja justamente o que eu queria. Queria pôr em meu estado, mira, aqui são os estados favoritos. Uhum. Déjame ver esto. Favori, mis favoritos, mira, em minha conta personal. Aqui eu tenho tudo que guardei como favorito. E de hecho não guardo esto. Se não quero algum, quero todos. <laughs> eu venho aqui y con este, este icono de basurito aquí, yo voy a remover. porque ya tengo un favorito al menos. creo que es eso entonces. Hicimos una búsqueda y, ya. Esto no, no creo que funcione para ustedes. los créditos de Water algunas instituciones en Estados Unidos reconocen, ¿verdad? Para avances en la profesión. Entonces, pero creo que en Latinoamérica esto no, no sirve. Bueno, entonces necesitamos de, podemos eh, poner hacer algunas preguntas. No sé si pudieron ver que esa, qué, qué lindo que es <laughs> este, este, este portal, ¿verdad? Qué sí. práctico es. Sí, excelente. Bien fácil. Sí, déjame ah, ah, prender nuevamente mi PowerPoint porque por alguna razón se fue también. <laughs> aquí está el PowerPoint. Eh, estamos Entonces fue Akron, Bates y Five Minutes. Y aquí sería la evaluación. Yo voy a poner este link en el, en ah, chat. Ahí usted puede poner tu link también, ¿verdad? Tenemos los dos links. ¿Usted sabe más o menos cuántos estaban en la primera sesión de la segunda? En la primera había, ay, mi este, siete personas y un compañero conectado, me parece, con unos doce más. Ok, eh, Siete más doce, total 19. ¿Y en esta? En esta, bueno, no, no solamente la vamos a transmitir. Ah, entonces la presencia fue una persona que usted yo voy en una, pero que va a tener más. Si usted puede, si usted puede llenar entonces esta evaluación, por lo menos yo, tendré 100% de retorno <laughs> de evaluación, ¿verdad? Sí, ahorita le, damos clic. Me va a dar un 100%. Yo tuve una presentación, fue muy buena. Fueron 22 participantes y 13 llenaron la evaluación. Sí, eh, la verdad excelente. La, herramienta tiene muchísimo contenido y seguramente les será de utilidad a todos los, los alumnos que están estudiando para medicina y a los doctores, a los docentes también. También. Ah, hay, había información que era específica para docente. Ok, entonces aquí tenemos, eh, bueno, yo mostré esto, ¿verdad? Las ventajas de esto. Sí. Mm. Ok, aquí información de contacto y aquí miles de gracias. Ahí cuando usted para de grabar ya tiene esto también. Sí, pues muchísimas gracias, muchísimas gracias por la exposición y excelentes herramientas.